Salutare, eu sunt Maxim și facem la și în acest episod, cum vedeți, ne jucăm WWE 2K16. Hai să ne ducem uh, la Handcam Match, uh, One of... Nu. Nu m-am gândit ce să joc. Hai să ne jucăm Triple Threat, un Extreme Rules, un Steel Cage, uh, să fie cu Kane, să, a să joc cu, nu cu Kane, John Cena și cu Sami Zayn uh, versus um, Roman Reigns. Dacă câștig Sami Zayn, mai las de YouTube. Nu de YouTube, dar mai las de joc. Ce centură să luăm? Aia, asta. Alucina, sina, momentan normal. Între off. Ok, Start to match. John Cena vs Roman Reigns vs Sami Zayn. Trebuie să fie Brock Lesnar vs Roman Reigns vs Undertaker. Nici avea să fie mai interesant. Bă, și la mine... A, deodată a început cu Universal. Normal, normal. Ia da. Roma Reis, nu face acuși, dar e să joacă. Te Terem tita aí. La pământ. Hum. Mm. Ramarez, dacă vii pe mine, aptibat. Mai vede la Încă așa. Bravo. Uau, Sami Zayn, nu trebuie pe mine. No modo que eu amo o PCMzinho. Bati as letras pro PCMzinho. Dark VIP Mini, uma vez. <coughs> Acha? Bravo. Não, não, não, não, não. Boom. Boom, PCMzinho. Tá reverso, não é reverso, foge. Fica nervoso. vontade de transformar num boom. Estilo. Eh, hum. Hum. Aluno, ah, dois, três, quatro. Faca, não que essa faca, sei lá. Dá vaso. Mas me nerveza, um. Me nerveza, me dizem, faz-me nerveza. Bă, dă-te să mergem că ies să rămân din cușcă și ne câștig gentura mea. Ia te... Așa. Scoase mizenii răbrii. de ei. Lăsați-mă să vă omor! Bum! Bum! Bum! Dăm pan și cât trag două palmișe. Bum! Da ne poate și romărei! Hop! Há um parques verdes que eu costigo sem vizinho. Ué, é snob! o que é esse Roma Reis? Dá tudo para mim numa base. Se para vocês se vizinho. Estou até de outra parte. Uuuuh! Sem vizinho. Hum. Hum. Não, aquela de chaca. Tem a ser Донбассе. А тут тынап. Хоп. Хоп. А Ошибки наша канай? energii. Când asta e mina. Mai sta mina și mai nervează. <clears throat> Trebuie să stau 5 ceasuri. Da, mi poașina! Yes! Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Ai fost stamina, a fost stamina, a fost stamina. Lasă pași. Așa. O, las. Sami Zayn. Da, uite, știi, nu. Bum. 5 puncte plus. A, dar el să se ridică e Roman Reigns. Wow! Yes, yes, yes. três Что перцем зин. А, что они? Hadi Semih, hadi Semih, hadi Semih, Semih, Semih, Semih, Semih, Semih, Semih, Semih, Semih. Yes. Uai, dar tu nu te-ai înva învățat lecția. Cred ce fost, mă? Pe mizii. Ah, batea să mă între voi. Ok. Azi de ce facem? Ooh. Optimum nervează Roman Reigns. Whoop, boom, boom. I beat Sami Zayn. Boom. Dun, dun, dun, dun, dun. Паши! Нет от Паши! Ну, ну, ну, ну, ну, ну. Спасибо на Турапен. Yes. Шаму а, Серк. Ашем. Whoop. Wick a shot. Up. Boom. Hardy. John Cena. Hardy John Cena. Hardy, Hardy, Hardy, Hardy, Hardy, Hardy, Hardy. Escape! Yes, am câștigat! Yes, yes, am câștigat! Yes, am câștigat! Yes, yes, am câștigat! Uhu. Hop! Yeah, boy! New, new, new champion crowned! Asta și era lui, eh, era lui ca să câștigi John Cena, pentru că era centura lui, a lui Cena, 요정수랑 영, 유, uitați gentura lui ea. Exit. Ok, uh, să, da, și cam cu acest episod, dacă v-ați lucrat, dați să dați un punct de like, eu am fost Max și ne vedem data aviatoare. Pa!